amar, cuidar e confiar. Minha mãe sempre soube o que é melhor para mim. Ultra Prime. A vida começa aqui.